Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj znajdujemy się na targach Agropark Lubin, także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia relacji z tegorocznych targów.